今あの塩ですね、はい、塩を 200g 取ると、うん、成人男性の方はこれ致死量っていうんですけど半分の方は亡くなります 200g の塩、はい、ところがプルトリウム239の経口致死量飲み込んだ場合致死量ですね、えー、これは 32g です、ですから毒性というのはつまり飲み込んだ場合はですね、塩とそんな大差ないんです、 それから肺に飲み込んだ場合の致死量は約 10mg、うえこれはあの大体生酸カリちょっとこう、まあ、怖い物質になってしまいますけど、そのくらいのあののあの毒性です、うん、でむしろあの食中毒の骨密菌とかですねそもうそういったあの毒素の方がはるかにあの危険性高いそれからダイオキシンもありますけども、えそういったものはさらに危険ですね、で あのですからそのプルトニウムを粉末にしてわざわざその飲み込まなければ肺に入れなければ、ね、まあ、そんな人間誰もいないですね、えー、そそれであと紙一枚で止まる物質ですから、えー、それはそれでちゃんと、まあ、プルトニウムを使った燃料を作るところは、しっかりしたそういう施設で作ってますので、うん、それは大丈夫です。例えばですね、えーまあ、皮膚につくと吸収されない、はい まあ、食べ物からも入ることがあるんですね、ただこの場合にはほとんど、まあ、尿や便の中に出ていく問題はですね、はい、吸い込むということなんですねこれがまあ肺がんの危険を非常に高めると言われています、はい、一般市民私たちの生活にはどんな影響があるんでしょうかはいあのこれはありませんない、はい、あのまずですね、えーこの物質は非常に重いんですねですからあの要素のようにこう飛散していくことがありません、うん えー、ですから、まあ、作業者の方には影響があるかもしれないんですねですから本当にお気をつけていただきたいんですが、はい、まあ、皆さんあのご心配と思いますけれども、うん、例えばですね、はい、えー、私が生まれた50年前、はい、プルトリウムの量は今の1000倍だったんですよ。ほうそれはなぜですかこれはあの、えー、原水爆の核実験ですから今はですね多少増えたとは言っても実は、まあ、 あかなり減ってるんですねですので、まあ、基本的には心配はありません、はい、ただ、まあ、例えばあの排水などを通してですね、うん、えー、海に流れ込むこれ一旦出ますと、はい、何せ、えー、もうほとんど減らないですね、半分の威力になるまで2万4000年かかるということです、ねはい、ですからまあ非常に、まあ、そういう点では問題なんですが、まあ、繰り返しですけれども、その一般住民の方にですね、うん 影響が出るということは基本的にはない、はい、えですからご安心いただいて、うん、あのいいと思います、はい、もう一度確認しますが、え皮膚についても、えー、大丈夫吸収されません食べ物はほとんどが尿などで排出されます吸い込んだ場合に肺がんのリスクがあるが非常に重いので大丈夫ということです 大橋さんどうぞ。はい。えっ、ー、と、二つの点を指摘したいと思うんですけれども、もう事故の時どうなるかっていうのは想定したシナリオに全部依存します。それ全部壊れて全部出てその全部がその環境に放出されるとなればどんな結果でも出せますでもそれは大隕石が落ちてきたらどうなるかとそういう起きもしない確率についてやっているわけですねあの、 皆さんは原子炉で事故が起きたら大変だと思ってるかもしれませんけど専門家になればなるほどそんな核兵器が壊れるなんて思えないん ですねどういう現象で何がなったらどうなるんだといやそれを反対派の方はいや分からないでしょうと水蒸気爆発が起こるわけがないと、まあ、専門家みんな言ってますし僕もそう思うんですけれどもじゃあなんで起きないといけないんだとそんな理屈になっていっちゃうわけですですから今安全審査でやってるのは技術的に考えられる限りですねここがこうなってこうなってここが壊れてこうプルトニウムがこう出てきてここで止められてそれでもなおかつという過程を設けた上でさらにそれよりも過 過大な放射能が放出された場合の前提を置いて計算をしているわけですここが一番難しいところですけれども我々はそういうのはよくわかります被害範囲を想定するためにこういうことが起きる と想定をして解析をするわけですところが一般の方はどうしてもいやそういうことがじゃあ起きるんだとまた反対の方がほら見ろそういうことが起きるからそういう想定をするんだというふうに逆方向に取られるからおそらく議論が噛み合わないんだと思いますもう一つはプルトニウムの毒性ですプルトニウムの毒性っていうのは非常に誇張されて捉えられています そのプルトニウムの健康被害を扱う専門家の方は社会的毒性というふうに呼んでいます実際には何も怖いことはありません仮に大げさな話をしてプルトニウムをテロリストが取っていって貯水池に投げ込んだとそこから水道が供給されているとじゃあ何万人が死ぬかというとそんなことはありません 一人も死なないというふうに言われていますプルトニウムは水にも溶けませんし仮に体内に水として飲んで入ってもすぐに排出されてしまいますからその小出さんが言ってるようなことが起きるのは全く仮想的にプルトニウムの粒々を一個一個取り出して皆さんの肺を切開手術して肺の奥深くのもう出てこないところに一つずつ埋め込んでいったらそれぐらい死にますよという全く起きもしないような仮想について言ってるわけですねですからそんなことをやってい ったらそれ皆さん自動車にも乗れないし電車にも乗れないそれ何が起こるかわからないですよという話と全く同じです、はい、でよろしいです今悪者たちが僕を貯水池に投げ込んだとしてみましょう僕は水に溶けにくいばかりか 胃や腸からはほとんど吸収されず体の外に出てしまいますので実際に人を殺すようなことはできませんでも悪者は小さなことを種に大きな嘘をついて脅かすことがよくあるのです